ਆਉਂਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੰਨਾ ਚੜੀਆਂ ਕਟਾਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਰਾ ਰੱਖੂ ਜੇ ਬਨਵੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਵੇਖ ਚੰਨਾ ਮਹਿਲ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਲੱਗੀ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛਨਵੇ ਜਾਣ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਖੁਰਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਚਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਜੇ ਮਚਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਮਚਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੌਰਵੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ so keep sharing and keep supporting ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ